es un peluche, más mágico. Tranca la cabeza y se la pone del revés, del revés. Gira la cabeza, gira la cabeza, gírala ya. es un peluche, más mágico. Ahora tiene una cara y de repente tiene otra. Tiene ¡Ah! Regálale ya a tus hijos este muñeco pervertido.